Astăzi este despre a trudi. În dicționar este a munci din greu și mă gândesc cât de mult o fi muncit uh, trandafirul ăsta să ajungă ceea ce este un super trandafir, adică a ajuns el însuși. Așa îmi doresc și eu, să trudesc la mine până ajung eu însă. Um... Mă gândesc că există două moduri în care poți trudi. A trudi frumos, în sensul de a-ți împlini menirea, exact cum a făcut trandafirul ăsta, și a trudi uh, cu foarte, foarte mare efort și mai pe negativ, ca să zic așa, uh, ducându-te la un serviciu care nu-ți place, impus de societate și familie. Tu ce părere ai? Tu cum trudești de obicei? Ceau!